Va, us explicaré tot el que va passar. Primer, se m'ha pagat 4 o 5 vegades. Després, estava gravant la partida, aquesta partida, que és un homenatge a Evilet, i el volia fer ràpid, sí, l'he fet ràpid. ah, perquè m'han trucat. Un avventato professore dell'occulto ha portato con sé un potente... m'han trucat, vull dir, han trucat al telèfon, i aleshores he parat de gravar perquè volia continuar després. Del renderitzar eh, anava, anava fent... Eh, bueno, anava posa, fent, posant l'ordinador en suspensió. Convinci i mortali a evocar el Darkling usando l'antico tomo. Posava en suspensió el Leonsis posava l'ordinador en suspensió perquè no s'apagués i, i al final del render ¿Sabes qué pasa al final del render? No, es que se mata en un pantallazo azul. Así que no, no me sepa. Eh, y, y, y, Después de jugar a ha dicho que el proyecto no va válido Así que no vamos a Estaba al 100%. Estaba abriendo a y y se se tanto. No he puedo hacer ya vale? Y ahora me tinc de passar aquest nivell, no sé rápido, Lento no, rápido arriveremo in front of my greens. Sia maledetta la mia stupidità. Forse Rain Dancer non danzerà più. Com'è fetido e disgustoso questo congegno di porcellana costruito da mani mortali. Quando libereranno il torrente al suo interno e apriranno la strada che conduce alla libertà di questo spirito? Ah. Sempre in terra, per che caighi il roof. Animais. Aquest s'allibera a un altro igual. Sono conosciuta come Whisperwind, umile discendente dei venti. I miei cieli mi sono stati negati dalla rozza stregoneria umana che mi ha imprigionato. Beh, o sì che ne è un ràpid. se volevo vedere. Aspetta un momento. No, ma questa no. Ne ha appoggiare un'altra io. Eh. Sarà violata. Ho la picchetta. Eh. Come potete attraverso? Aspetta no, fai violare. Sì, puoi utilizzarla per una tengo que llevarla. No, que tengo no aquí. Vamos me ahora el último fantasma. Aquí ya al Necronomicon. ¿Vale? Dronomicon, el Gran Morfum, és habilitat o no és habilitat, això. Si ho coneixeu, ho sabreu. I mira, barrils. Barrils hexagonals. Ai, que monos. Que mal fets. Merlí estaven millor. La Merlí i el Jordi. Tenia el Jordi. mio maledetto marito mi ha seppellita qui nell'oscurità. Ricordo quello spaventoso tomo, i suoi diabolici rituali, il mio cuore che rallentava mentre la mia salute mentale svaniva fino alla morte. Le passioni dei vivi mi hanno abbandonata, tranne il desiderio di vendetta. Devo mostrare ai vivi la verità dei morti. Vale. Entonces, ¿no me llevará ni uno ni el Mai avem așa battle era. Jucăm la battle. Aia n-ai râs. Molt bé. Doncs anem a posar-lo a la porta. Aquí la porta. Perquè descobreixin d'una vegada la porta, coi. Hoy estoy ahí. Otro minuto. Encuentro. Ya estás aquí, tú, eh. No te olvides. Sí. Sí, va la Espero que la liberen. Porque si no tiran a la cadena, podemos jugarlo. scienza sottile è intrappolata in questo acchiappasogni. Aiutami a uscirne, ti prego. Mm. Vai, terra. Hey, what Posso nuovamente cavalcare i venti della libertà. Ti ringrazio, gentile entità. Bueno, hemos liberado un fantasma ya. No hemos liberado a nosotros. Bien impresionante. La bicicleta, paria. water l'avevano misurato? Non puoi aiutare Rain Dancer? Ci deve essere un modo di liberare l'acqua che c'è all'interno. Allora, faremo. Ok. No! Tanta potenza. Vale, vediamo il potere da qua. Vale, nada ver. Aquí había un... Vale. No hay ningún water Apagar el ordenador, eh, no puedo. No ¿eh? trobeu la porta? Aquí. Trobeu la porta d'una vegada, que està lliure. Que l'he posat fàcil. No, no no hay l'he acabat. Anem a treballar. Ahora va a vivir. La trovo la porta in canna però. Sarah's hat? Please turn her off! S'ha drogat amb aquests bolets. Al·lucinògens. Eh? Va. Continuem amb la... Yorusan? Sí. Ves. Ves les teves necessitats i allibera-la. Què feu dos al vàter? Ápala, Qué paladís que soy, piseo y no tiro la cadena, guarda. Vamos a ver, recuperar un suelo, hasta que. É. Vamos ver. Ei, que sabes é que enquanto tu duplicados? estúpids. Tenim una clau. Bueno, espero que tu vagis al vàter, com a mínim. Tu no tampoc vas al vàter, coi? Per què tenim un vàter si no el feu fluir? Bueno, la noia ja baixa, tu. Eh? Sempre és la noia que baixa. Ja va estar predissenyat així, d'alguna manera. És el destí. Papa. El destí virtual. con la inteligencia virtual també deu existir Digital i intel·ligència artificial també deu existir al destí virtual. I, mor I mortali sono entrati nel sotterraneo. I mortali sono entrati nel sotterraneo, ma le loro abilità di ricerca non sono sufficienti. Forse sarebbe di aiuto se il libro potesse essere spostato. No creo que En verdad, no. No, no, no. ahora. Las gafas normalmente. ¿Qué tiene? Es tonta. Ahora lo verás, ¿no? Mira, mira, ve. Lo mira Mira, Terra. Sí. Ahora. Así mostrado. Y al chafas, no? Y mira con las gafas así. Uh, uh. A me agradaría gafas agafar de esta manera. Ah, que baixeu. Que consta. Aquest on va? L'últim. L'últim? També baix? No aneu al vàter ja? Doncs ja no, eh, em sembla que ja no podré alliberar. Ya no llevaré a aquella fantasma al váter. Arif ah, fine worte. Siplantaseis, Drodasat, Ayirta Zelate. Ois Claire Cold. Arif ah, fine worte. Aran Aggie C. Trix ah, Se Forma. Agitrantiate. Siplantaseis. Arif fine worte. Sarah's At. Ois Claire Cold. What do you have to Piddle away. Leinstein, ¿qué es aquí? Ghostmaster, Non consentire all'impazzito professore di sconvolgere i nostri piani. Mm. Evita, un professor non sbatte la competenza. Devi spantarlo a lei. Ehi, ehi, ehi, ehi. No, no, no, no, vai così. Mm. Non mm, mm. sta qui. Vale, vale, ter Hostia, qué cosas. Aquí. Tengo no sé por qué. Não é importante Acá, Uganda que es el terreno. ¡No! Nunca recuperar. Cuidado. Bueno. They are an agency. Fifteen autos down. What to Tarsisen? I'll refine work day. I mean, my am Ano hablando de inglés. Like, ¿Qué pasó? I rico? No, no. holiday. Fine birthday. What out our What My standard! Oh, God, aren't they? What if our season? Ambi pranti a te, i narod dam? it, Dodet alert? a circle dam? Have a play? Not Una parte. Tipo. Oh. Tá bem? Vamos comprar. Tá bem. Vorrei vendicarmi sui vivi! Devono solo vedere la mia spaventosa forma! Ma che dove stanno facendo? Ma che dove stanno quanto sta lentamente No Dopo pues, quanto sta resto, eh. Vale. Oh. No sé pues, quantas quantas me eh, por eso. está, la que está más. Hay que espantarla. Y no, no, fugitar. Y eléctrico. articles now, Tom? Không i cái cửa nhà là What do I Ya vemos tanque, ¿no? Aquí no. de tanque. Okay. Torno. Tarsisin. Espero que tiro la cadena, que no tengo la cadena es un... Uno es la no, no... no Y no... no ¿Qué la cadena? No. Idiota, guarra. Tira la cadena. Sí, tira. Арабича до этого поступил на камеру. Come la rapporto alla fine? Non ti la cadena? Non puoi aiutare Rain Dancer? No, perché sono una, un sguardo. Io, io lo faccio capire perché. Ehm, perché non si corre. Ah, guarda. Oh, c'est plantassé. Bora de volta aqui também. dá Bora, colega. No, no, no. Importación no ha resultado. No me he pasado. Vamos a ¿qué? Si la partida... Sí. Venga. Sí. Y ahora...